ਬਾਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵਰਦੇ ਘਾਟੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਹ ਰਾਣੀਆਂ ਖੋ ਖੋ ਝਾਟੇ ਆਉ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਚੜ ਕੇ ਲੈ ਜੂ ਤੇਰੀ ਲੰਦੀ ਬੁੱਚੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦਿਨ ਕੱਟ ਲੈ ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਓ ਕੀ ਲੈਣਾ ਖਾਸ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਹਾਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਜੋ ਰਾਧਾ ਸੁਭਾਮੀਆਂ ਨੂਰ ਮੈਲੀ ਹੋ ਚੁੱਤੋ ਰੁਪਈਆ ਰੜਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਇਹਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਝਾ ਠੋਕਿਆ ਇਹਦੀ ਨੂੰ ਹਾਂ ਸਰਸੇ ਸਾਰ ਰੜਿਆ ਤੇਰਾ ਜੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਤੇਰਾ ਖਾਸੇ ਪੰਸਨਾ ਨਾੜਿਆ ਲੈ ਜਾ ਮਲੇਸ਼ਾ ਕਰੋ ਕਰੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਧੱਕ ਜਾਗੇ ਮਰੂਦਾ ਰੇੜੀ ਅਰਗੋ ਹਾਂ ਪੈਰੋਂ ਨੰਗੇ ਆ ਸਭ ਨੂੰ ਟੰਗੇ ਆ ਘਰੋਂ ਕੱਢੇ ਆ ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਆ ਘਰੇ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਅਗਲਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਬਾਟੇ ਭੂਰ ਦੇ ਸਿੰਘ ਛਕਦੇ ਨਾਲੇ ਭੂਰ ਦੇ ਭੀੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਹਾਥੀ ਚੂ Tuesday.